Pertama-tama kita akan memasang perancangnya ini. Nah, pemasangan ini tujuannya adalah untuk menyangga bagian BIM supaya tidak turun juga sekaligus untuk menyangga bagian slab dan begini cara untuk mengaplikasikannya dengan papannya nah kita letakkan papan seperti ini kemudian kita paku nah lakukan kerja seperti sekali lagi harap hati-hati. kita atur ya kita atur kayunya sedemikian rupa ya dan kita atur jaraknya sesuai dengan kayunya atau peliwutnya ini tripleknya ini dia punya lebar 122 cm nah kita bagi menjadi empat, menjadi sekitar 30an cm lah nah jarak kayunya ini adalah puluh satuan senti lah eh, atur ya kita atur kayunya sedemikian rupa ya dan kita atur jaraknya sesuai dengan kayunya atau peliwutnya ini keripletnya ini dia punya lebar 122 cm nah kita bagi menjadi 4 menjadi sekitar 30 cm nah jarak kayunya ini adalah 31 satuan senti lah ya, seperti ini nah, letakkan satu plywood ya seperti ini nah kita sekarang menuju ke sudutnya kita timbang dengan water pass beamnya ini nah ini seperti ini sampai timbangannya tegak lurus ke atas ya seperti ini demikian juga yang sebelahnya seperti itu yang sebelah sini juga kita samakan kita timbang dengan menggunakan waterpass tegak lurus ya nah, seperti itu sekarang tinggal mengaplikasikan mengaplikasikannya oke okay. reflexos